我谂你哋一定会想问卡洛斯点解无端端要拆开个 voice kit 啦？虽然就咁嘅，自从上一次咧有一个节目咧教咗大家点样通过个物联网去控制真实嘅电器啦，有啲朋友啊对于个智能盒子产生咗兴趣。 亦都明白咗啦，所謂智能盒子啦，只不過擺咗兩個計電器喺裏面，而用佢嚟操控啲二百二窩嘅電器咁解啫嘛。於是咧，又有朋友諗翻起個 Voice Kit 啦，因為之前亦都有節目啦，教過大家點樣去為個 Voice Kit 而編程，讓佢識得變形廣東話啦、英文啦，而去開關適當嘅裝置噶嘛。咁究竟 Voice Kit 同智能盒子可唔可以聯合喺一齊嚟用咧？今日咧，我會為大家提供兩個方法，希望你都有興趣由頭睇到尾。 提一提大家，如果大家都喜欢风琴奇侠卡洛斯嘅频道，请按右下角嘅订阅。如果想第一时间接到新影片嘅通知，请按叮当。亦都欢迎大家按赞同埋留言问卡洛斯问题。其实卡洛斯可以话俾大家听，只要你过咗呢个物联网控制呢一关之后咧，所以叫得做电器啦、电子器材嘅嘢咧，冇嘢系唔可能联系起嚟嘅，因为电子嘅嘢唔系数码就系类比，唔系低电压就系高电压。 所以既然你有能力咧，去为呢个 Voice Kit 编程，去辨认你嘅声音指令，你就自然可以用有线或者无线嘅方法控制呢个智能盒子啦。今日我介绍嘅第一个方法咧，就系用有线嘅方法。咁我哋拆开咗 Voice Kit 之后咧，你应该会见到咧，块 Voice HAT 抗展板上面咧，有一排名为 Surfaces 嘅针脚位嘅。咁呢啲针脚位咧嚟嘅时候就未看嘅。但卡洛斯咧喺增强功能嗰課咧。 就有教過大家咧喺 surface 零嗰個位度焊上三支針嘅。嗱，而家呢三支針咧就派上用場啦。咁如果大家將來有需要嘅話，可以將其他嗰啲都焊上針腳嘅。三支針拉出嚟有三條線，跟我而家嘅插法咧，藍色係 GND，紅色係 VCC，而綠色線咧就係我哋想要 voice kit 输出嘅 data。我哋打算用呢三條線咧嚟控制真實嘅電器，所以我利用翻咧上一次我影片做出嚟嗰個智能小盒。 但系今次拆開佢咧，我就會 disable 咗塊 n o t a m CU，而只係利用盒仔裏面嗰塊計電器模組。所以咧，我首先鬆開咗 n o t a m CU 同埋計電器模組之間嘅連接線，然後就將 VoiceKit 嘅藍色線即系 GND 啦，同埋綠色線即係 data 線啦，接駁長啲，等佢可以伸延入去智能小盒裏面。 嗱，大家呢度可能會有個問題啦。其實我哋只需要知道 voice kit 嘅 data 啫，點解又要將個 GND 都博埋入去啊？嗱，其實呢個係一個電子學嘅常識嚟嘅，或者我哋又試下用 average circuit 嚟解釋一下。嗱，我哋假設一個 voltage source 咧就係 voice kit 嘅輸出啦。嗱喺呢刻咧開關未閉合嘅，代表咗咧 voice kit 咧係未有輸出俾個計電器嘅。問題係而家我開始模擬線路啦，我將開關閉合。 即系话 voice kit 系有信号俾计电器啦，但系点解仲系冇电到咧？理由好简单，电流同水流唔同，水流咗出去咧就唔使翻嚟嘅，而电流咧系要经过回路翻翻去嘅。于是咧我哋喺 manual 里边揾到呢个符号，叫做 ground，喺中文咧就叫做底，而佢嘅正式嘅意思咧，即系话喺呢一点嘅电压咧系零伏，亦都即系负极啦。咁我哋设计电脑嘅人咧。 就習慣咗喺任何嘅獨立電路嘅負極咧，都加上一個 ground 符號嘅。喺電路圖上面咧，呢兩個符號看似分開，但喺實際上咧，我哋要將呢兩點咧用電線連起佢嘅。而呢個動作咧，我哋就稱為共地，英文咧就叫做 common ground 啦。咁我哋即管睇下 common ground 咗之後，如果 v o i s e 有信號輸出會點咧？你睇到共咗地之後咧，回路形成咗。 继电器嘅另外一边亦都会开着啦，所以喺真实嘅情况之下，除咗要将呢条绿色嘅 data 线接入去继电器嘅输入之外咧，还需要将所有嘅线路板咧都共地啊！将来咧遇到有几块线路板一齐工作咧，都记住冇必要将佢哋 common ground。之后只需要 voice kit 有信号出现咧，继电器啦就会动作噶啦，而继电器刺激嘅二百二 v 电器都会开动。 跟住我哋用翻第二课嘅方法，用 VNC 打開 Voice Kit，進入 Python Editor，而求其咧攞翻上一次一個 script 出嚟修改。我會特別 point out 咧幾句今次會用到嘅句法，好似呢一句 input r p i o g p i o as GPIO，作用咧就係開動 Raspberry Pi 上面嘅 general purpose input output 脚位。 而由於我哋上 VoiceKit 咧出聲回應我哋，所以我再 import 埋 AIY.Voice.TTS。而同上一課唔同嘅咧，就我喺呢度加咗開風扇同埋熄風扇兩個新指令。而呢度有三句都要特別注意嘅，就係我參考 VoiceKit 嘅網頁學翻嚟嘅。原來我哋而家用緊 s u r a c e 零嗰三隻腳位咧，係叫做 GPIO 二十六。於是乎咧，喺下面 if 回路嗰度咧，又加多咗兩段 else if。 而 e l s f 里边嘅内容咧，主要系叫 voice kit 收到开风扇嘅指令之后，先回应 OK I will turn fan on，然后先至将 GPIO 二十六咧设定为高电位。而收到熄风扇咧，亦都系先回应，然后先至将 GPIO 二十六 set 做低电位。再检查一次咧，线啊驳好啦，正常冇误啦，冚翻埋盖。去。 先至会开制，试翻下灯先。开灯、熄灯、开风扇。Okay, I will turn fan on。搞掂啦，熄风扇。Okay, I will turn fan off。 啊！乍眼睇你會覺得，咦咁樣唔錯啊！可以用聲音嚟控制把風扇。但卡洛斯會話俾你聽啦，呢個唔係一個好方法嚟嘅。所以節目開頭咧，我話今日會介紹兩個方法咯。第一個方法係有線嘅，而第二個方法咧，當然就係无線嘅啦。你試想下呢個盒仔，如果能夠放喺遠方，就係放喺元朗啊，而你可以同 Voice Kit 講開元朗把風扇，而元朗把風扇咧就會着，咁先至叫做物聯網嘛。 好啦，咁我哋要插翻啲線先，記得掹翻插數。點樣做法？而家會教你。嗱，首先咧，我哋翻翻去智能盒子度，全部還原翻先，將 Note MCU 嘅 D 零同埋 D 四 Output 咧，先接翻去计電器模組嘅 Input One 同埋 Input Two。由於咧，今次我哋想做到 multi-function，用手機啦、平板啦，以至電腦同埋 Voice Kit 咧，都可以控制到電器。 所以今次咧，我哋会应用卡洛斯之前嘅影片，物联网应用使用 n o t e a MCU 建立 Web Server 里边嘅 n o t e a MCU 编程。如果 WiFi 网络冇变过啦，基本上可以完全唔使修改。不过咧就要留心下 Web Server 发出呢四个 GET 嘅指令，包括斜线 D 零斜线 On 啦，斜线 D 零斜线 Off 啦，斜线 D 四斜线 On 啦，同埋斜线 D 四斜线 Off。因为一间 Python 嘅 program 啦。 系要輸出呢四個指令嚟做嘢㗎。好啦，而家可以直接上載去智能盒子嘅 Note MCU 啦。記住上載完咧，去打開個 Serial Monitor，將我哋啱啱建立呢個 Web Server 嘅 IP address 抄低。由於咧每次派出嚟嘅 IP address 都唔同啊，所以每一次接駁咧你都要抄低㗎。嗱，今次咧就係一九二1一六八4二點四五。而 Voice k e e p 嘅 Python 程式咧都要作一啲修改嘅。 首先咧，今次我哋控制两个电器噶嘛，所以除咗开风扇同埋熄风扇，我哋再加多开房灯同埋熄房灯两个新指令。由于今次咧完全无线操作，唔需要用 GPIO 嘅，所以有关 GPIO 嘅句子咧，全部可以 delete。而页回路嘅部分咧，都系大致相同嘅，只系大家要留意咧，开风扇、熄风扇、开房灯同埋熄房灯四段嘅 L 脚里边咧，除咗有教佢回应。 O.K. I will turn 乜乜 on 啊，或者乜乜 off 之外啦，仲有一个句子咧叫做 X 等於 request dot get，而里边咧系有一个 URL 嘅，而 URL 嘅地址咧應該係我哋頭先抄低嘅 web server 嘅 IP address，而 IP address 之後咧就分別黐上咗剛才我叫大家留意嘅 D 零 on 啦、D 零 off 啦、D 四 on。 D 四 o f l D 四個指令啦，Syntax 方面好簡單啦，聽到開風扇就自然咧係 response OK I will turn fan on，跟手咧就將 D 零車線按呢個指令咧 send 埋去一九二點一六八點二點四五呢個 Web server 度，咁智能盒子咪自然識做嘢咯。特別留意今次我係用咗 Web server，如果有睇之前嘅節目知道咧，用咗 Web server 啦，就可以用任何上網嘅設備咧上呢個網頁去控制電器咯。 而做法仲非常簡單添，只要喺瀏覽器上面打翻呢個 IP address，就自然會上到呢個網頁噶啦。基本上你進入呢個網頁咧，係可以開風扇咯，可以開燈咯。既然喺互聯網裏面可以上到呢個網頁咧，同樣喺手機輸入一九二點一六八點二點四五一樣可以上到嘅喎。 但系而家我哋做呢个 setting 咧，除咗喺网页同埋喺手机之外，我哋仲可以透过 voice k i t 我哋假设咗 voice k i t 咧系放喺一笪地方，如果智能盒咧就放咗喺元朗。咁而家我哋对住 voice k i t 咧就可以话开房灯。Okay, I will turn light on。开风扇。Okay, I will turn fan on。熄风扇。Okay, I will turn fan off。 熄房灯。今日咧，大家见到嘅成果咧，可以话系卡洛斯一直发展嘅 Voice Kit 嘅教学，同埋发展嘅 n o c l e MCU 嘅物联网控制，两者结合嘅一个大成嚟噶啦。因为除咗可以唔使用 Brink，用手机啦、平板啦，或者一切可以上到网嘅设备，而且当我懒到手指都唔想喐嗰阵时候，我仲可以用把声嚟控制佢哋添。希望今日大家睇完卡洛斯嘅节目之后。